Я Учиха Мадара, спаситель этого мира. Я хочу построить идеальный мир без ненависти и войн. Мир, где все будут счастливы. Идеальный мир. Идеальный мир. Этот мир полон боли и ненависти. Я хочу положить конец войнам в этом мире. Ошибаешься, Мадара. Никакой ты не спаситель. Все, что ты делал, было лишь для одной цели. Воскресить мою мать.